Здравствуйте! С вами Руслан Огорнюк и школа боя УВЭЙ. В этом уроке мы покажем, как научиться вести бой рационально, то есть рациональность в бою. Никаких лишних движений. Все четко по, э, по сути. Э, сейчас вы увидите, как профессиональные спортсмены э, пользуются этой техникой или вот этим принципом. Мне нравилось, когда мой учитель по педагогике а, Василий Каплинский говорил, что истребляй каждое лишнее слово, как тифозный ложь, так и здесь можно сказать, истребляй каждое лишнее движение, как э, что-то ненужное. Ну и вот, что это значит? Мы работаем с моим партнером, и я стараюсь э, выдерживать максимальную дистанцию, и если я уже какое-то делаю действие, то это должно быть результативное действие, попадание, попадание, э, удар ногой, бросок, вот и все. Или он делает какой-то там удар там, рукой или ногой, делает, да, я поймал, бросил, провел э, законченное действие до конца, чтобы партнер или упал, или я нокаутировал его. Вот это надо, к этому стремиться. Медленный бой на Здесь очень важно, чтобы партнер, ну, например, я начинаю сейчас атаковать, э, и выдержать естественное состояние, дистанцию, настроение, да, но скорость должна быть Э, медленно, чтобы он успевал среагировать и провести какое-то действие, там, руками, ногами. Поехали. Мы уже включаем сейчас камеру, если работаем вдвоем. Если тренер, то тренер смотрит и сразу фиксирует там лишние движения или хорошо. Через камеру я тоже буду видеть, что я делал лишнее. Итак, упражнение такой технический бой и максимально на четкость техники, на рациональность бою. Лишних движений не делаем. Поехали. Первая ошибка – это лишнее движение. То есть я двигаюсь, что-то вот дергаю. Нет, лучше уже это не использовать. Если я уже провоцирую, да, например, да, то я уже провожу атаку до конца и стараюсь ее завершить. Это важно. А также будет ошибка, если вы, например, там сделали какую-то там подставочку или защиту и сразу пытаетесь там что-то делать. Что-то делать не надо. Надо делать то, что ты видишь. То есть, например, такой у меня партнер, я делал какую-то сбивку и уже пытаюсь сразу что-то делать. Нет, если я не чувствую, не вижу, лучше не лезть. Просто атакует партнер. Я делал там, отошел дистанцию, я держал. Бьет там по ноге, например, я раз четенько уколол и нормально дальше работаю. Если я уже вижу, да, что он атакует меня, я сделал лучечку и пошел дальше работать. Другое дело. Или, например, он атакует, я там уклонился и провожу атаку до конца. Вот так будет лучше. Вместо э, делания что-нибудь. Работая в такой манере, без лишних движений, вы будете очень хорошо экономить свою энергию. То есть у вас выносливость повысится тоже в разы. Второе, <laughs> повысится точность и эффективность вашего боя, потому что все удары, которые вы будете проводить, они будут достигать э, цели. Повысится видение боя, вы будете более спокойны, все будете видеть. Ну вот. Мне кажется, что даже вот этих три э, преимущества э, достаточно для того, чтобы э, уделить внимание этой технике и отработке ее для того, чтобы стать лучшим бойцом. Поэтому пробуйте, практикуйтесь. Будут вопросы, пишите в комментариях. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, делитесь с друзьями. И до встречи на новых уроках.